Стой! Перед началом ролика обязательно подпишись на мой ВК, ведь там ролики выходят чаще. Ссылочка будет в описании. hey, yo, Всем привет, друзья, с вами Лимончик, и сегодня мы будем играть дальше в Bad Пик. Давненько не было роликов. Ну чё, погнали? Мы будем играть в гоночки, можно так сказать. Так, мы остановились на пятом уровне. Ну чё, вот такая у нас карта. Нам нужно как-нибудь туда попасть. Но нам не дают подсказочку. Почему же? Это странно. Или это как раз и подсказка. Это я не знаю. Так, ну чё, смотрите. До 40 секунд мы должны туда попасть. Но, как мы туда попадем? Если у нас есть только вот эти вещи. Нам надо вот так пройти, вот так и вот сюда попасть вжик, и дальше вниз, так они должны бомбы назад отделать, потом бомбу вот это сюда, потом меня вот сюда телепортнуть. Ну, вроде бы легко, но вроде бы и сложно. Ну что, погнали, у нас есть в распоряжении только вот эти железки. Сразу себя туда засунываю. Вот эти двигатели. Других двигателей вот эти нам не разрешено, это грустно. Но у нас даже нет вот этого. Это грустно, это просто это просто вообще уже криминал. Так что мы. Э, нам нужен один вентилятор. Ну, то есть вот два вентилятора и один пропеллер. Небольшая реклама. RoboVax 35C. Это робот-пылесос, который моет сам и еще при этом по доступной цене. Если вы хотите это купить, ссылочку я оставлю в описании. Продолжаем ролик. И ставим сюда колесики. Все, все готово. Работаем. У нас не работает, потому что слишком тяжелое это. Так что мы возьмем второй пропеллер. Надеюсь, он будет работать. Они работают. Отлично. Не-не-не-не-не-не-не, стой, стой. опа па па па па па па не трогай, не трогайся. Так, так, так, так. Отлично, отлично, стоп, стоп, стоп, вот так, вот так. Все, отлично. Давай, лети, лети, лети. Давай, давай, давай, давай, давай. Давай туда толкайся, туда толкайся. Толкайся, толкайся. Давай, давай, давай, давай. Опа, опа, опа, опа, опа, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Давай, давай, давай, давай. Толкаемся, толкаемся, толкаемся. Не отпускаем, отпускаем, не отпускаем. Все, все, все, все, иди, иди, иди. Не трогай динамит, не трогаем. Все, все, все, все в ту сторону, в ту, в ту, в ту, ту, ту. Останавливаемся. Давай, давай, давай, давай. Только не в тинтишку, давай не в тинтишку. Опа, хопа, папа, давай, давай, давай, давай, давай. Давай-ка проверим. Вон туда пойдем. Хопа, хопа, папа, папа, папа. Давай, давай, не, не, не, не, не. И оно у нас ломается нафиг. А как это пройти? Я не знаю. Напишите в комментариях. Давайте еще одна попытка не получается, я заканчиваю нафиг ролик. Так, да не туда, не туда, не туда. да, да, да, вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон. Так, погодите, у нас распоряжения больше ничего нету? Это что за фигня? Так, ну колесики нам не нужны. Нам нужно плавно ли лететь. Ой, нифига себе, как она полетела. Все, все, все. Отлично, вот так, вот так. Вот так, вот так плавненько летим. Опа. Опа. Опа. Опа, опа, опа, опа, давай, давай, давай. Давай, лети. А, нам все-таки нужны были колеса. Так, ну, колеса слишком тяжелые будут, так что я возьму маленький. Да, это гениально, это гениально, это гениально просто. Я гений. А они еще не тяжелые. Они не тяжелые, это хорошо. Это идеально просто. Так, так, так, так. Давай не туда, не туда! Нет! Нет! Ладно, ладно, ладно, ладно, сюда тогда. Если так хочет э, сам вентилятор. Давай, да не туда же! Да ты куда? Нам туда надо! Ладно, давайте... Опа-па-па-па-па-пам, я гений. Все, все. Оно лечит. Арабская ночь. Давай не ломайся только. Ля ты крыса. Я, ля ты, ля ты. Я придумал идею. Все. Все, я гений. Все, все. Я придумал идею. Все. Вот так ставим. Свиню вот так ставим. А, не-не-не, вот так. И потом берем вентилик. Вентилик. Потом вот эти берем. И все. Все готово просто. но что-то оно не поднимает. Значит, нам нужен двигатель. Так что мы этот вентилятор вот сюда, а вот этого сюда. Это вот так. Идеально. М-м-м. Что, все равно не работает? Вот сюда вот это, вот сюда вот это, тебя вот сюда, тебя вот сюда. Вот отлично. Это мы выключаем. И это мы тоже и у нас нифига не работает, потому что у нас нам нужен еще один вентилятор. И все. Все, хана. Вентилятором хана. Так, сегодня эта идея плохая. Это плохая идея. Так, ставим еще один вентилятор. Так, поворачиваем этот вентилятор. Ставим вот сюда. Давай ставь. Оно а ну не ставится, просто нифига. Вот так-то. Вот это. Вот так. Это. Вот так.

Да, вот так, вот так, давай не врезься. Нет! Еще чуть-чуть бы. И все, хана просто. Так. Опа. Да не туда же. Ну ты куда? Так, сфига ли ты вон туда летишь? Нам не сюда. Другую сторону все, включил вентилятор, оно не работает. На, толкнись. Да куда ты, блин, вреза? Просто динамит. О, о, живенько все. Я походу понял, почему это нормально не работает. Вентилятор, во-первых, э, один вверх смотрит, другой вниз, блин. И до этого вот так мы делаем арабская ночь, бля. Вот так. Вот, вклю... Выключаем, включаем. Выключаем, включаем. Да, одному вентилятору, конечно, сложно. Но все равно. Выключаем, включаем. Выключаем, включаем. Выключаем, включаем. Опа, опа, опа, выключаем, включаем. Выключаем, включаем. Так, я понял, я понял. Вот так все, все, оно летит, все. Давай, выключаем, включаем. Так, ну вот тут нам уже нужны колеса. Вот колесо. Вот так колесо. Все. никакого груза, ну почти. Проверим, за сколько секунд оно поднимется. Нифига себе, 10 секунд. Это очень много. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, вентилятор. Мы в тебя верим. Вот так особенно, когда ты Ему тяжело, надо было хоть до фички бы взять бы. Да ты куда? Да ты куда? Но ну не туда же. Так, давай, давай. Опа, отличненько. А теперь просто лети арабской ночью. Давай, давай, ну давай, пожалуйста. Давай. Ты куда и летишь-то? Давай, давай, давай, давай, давай, давай. Отличненько, отличненько, отличненько. Да куда ты? Вот, вот, вот, вот. Вот. ту ту ту ту ту ту ту ту Да просто нафиг, пофиг ему, пофиг. Короче, если вам понравился ролик, поставьте лайк, подпишитесь на канал. С вами я был Лемончик. Всем удачи, всем пока!